Ennen aikana jälkeen työkalun tarkoituksena on taas vähän laajentaa sitä omaa näkökulmaa ja, ja sen sijaan, että pohtis vaan tätä haluttua tapahtumaa tai kohokohtaa, niin lähtee myös miettimään, että mitä sitä ennen tapahtuu, mitä siellä voi tehdä, minkälaisia kanavia käyttää ja ikään kuin valmistelevia toimenpiteitä siihen, että, että asiakkaat olisivat mahdollisimman hyvässä fiiliksessä sitten kun tämä itse tapahtuma on. Ja sitten myös jälkeen, eli millä, millä pidetään huolta siitä, että asiakkaat on tyytyväisiä ja se tilanne loppuu myös niin kuin semmoisella hyvällä fiiliksellä, eikä, eikä kuvainnollisesti niin, että, että jäljelle jää vaan festareiden jälkeinen mutanen ruohokenttä, jossa tyhjät kaljatölkit pyörii.